Nie ma co tracić czasu, głosujmy. Kto jest za, kto przeciw? Dziękuję. Pomysł został zaakceptowany. Przechodzimy do kolejnego punktu. Często tak wyglądają nasze spotkania. Chyba zbyt często. Po głosowaniu fundujesz sobie problemy na etapie wdrożenia decyzji, bo zazwyczaj nie możesz liczyć na pomoc tych, którzy głosowali przeciw pomysłowi. Przy błahych i prostych sprawach opór mniejszości jest bez znaczenia, lecz unikajmy głosowania tam, gdzie decyzja dotyczy bardzo ważnych spraw Spotkanie jest w wąskim gronie kilku osób i praca każdej z tych osób będzie kluczowa, by wdrożyć decyzję. W takich sytuacjach głosowanie daje złudną iluzję oszczędności czasu. Strategicznie lepiej wyjdziemy, gdy wypracujemy konsensus, czyli decyzję, którą poprze każdy uczestnik spotkania. Konsensus jest trudniejszy od głosowania, bo wymaga czasu, aktywnego udziału każdego uczestnika – zaawansowanych umiejętności komunikacji, słuchania, rozwiązywania porozumień i moderowania dyskusji oraz kreatywnego myślenia i otwartych głów. Wykuwanie konsensusu to wytrwałe powtarzanie pętli. Po pierwsze dyskusja, po drugie prośba o stanowisko każdego z uczestników i po trzecie, jeśli wciąż nie ma konsensusu, to powrót do punktu pierwszego i drugiego i tak dalej, i tak dalej, aż do wypracowania dobrej decyzji. Reasumując, traktujmy głosowanie jako mniejsze zło a tam, gdzie to możliwe, dajmy sobie szansę na konsensus.